omutabani wa yowaana eh. ampadde ekitabo wano kyebayita the wisdom of fishaping ekiwandika nga 16 januari wa 2015 gyemyaka eh. mukaaga lwaki nkolazaawo okusoma mm. kasobola bagavumenti omuli kyengeze nyingi kyengeze mm. ezo zirina obuzibu eh. nti kasabinayisa yagamba oyita ojoko nti vaawe yalaalira simisi aponaakyaka bwe bamuleeta bookero baagaana ati egonde kasamuwanga yategeera nti ekifo kye epita e, otayo akiryawo wewaava akavuyo ebifo ebyebironde waliwo waliwo eyagae nti eh, mm, maagala kumbatula sijjagendawaliwo eyagae eh, nti mm. ani omwana wange ntigamba kuwulire nzenseka nte egyensi yaabwe tekola waayo omusajja yagambye yagambye onalibakuteesa nti omanyi nga mulaba omanyi okimanyi nti mirundi ate Museveni yatabaganyizza mirundi ne mukoddomi we n'abatuuza mirundi n'amuwa ssente kati ate yamulagidde kkubaffe ono ng'agenze kulo mutugambireku eh, bwemuba mwali mumanyi nti kutisalinako influence bwe mwali mumbatula mwamala mubuuza kuba bwe bavudde wasaleba badduse balaga wambabazi kati bagala kubulaka emiringa museveni appointment egi ebazuuza gavumenti egitabudde mubonobono bwe bawadde ebifo eh. musajja mukulu nga okuze kubanga oli mulwadde lwadde abaana bano obajja mu bisinesi noletamu omuzikulu bimutta ega kati obusika bwolekeddewa omanyi every movement pureziden eh, yakuza ate onomukoleraki hmm. era nzembabuulira temwali fulotinza abantu nga bana abo battadongo nabeereyo nabano nebabeere bonna abantu nga bana nebemaketinga temujja kuttingana naye omunaabanga mulinago mutunuulira nti kati ono yemusika yazze ibabuntu kiryoserebuse Obote stooped too low and almost knelt before the criminal soldiers who had committed heinous crimes like murder, rape, and robbery. Obote said that he was Minister of Finance and that he could offer any amount of money to anybody who was ready to fight for him. He was pictured and he was pictured and video recorded with the criminals, and the interaction was broadcast on Uganda television. This was a sign of desperation. First of all, the Okellos were closing in. Um, were closing in from the north. and these criminal officers just wanted to get back to normal life. The situation uh, can be well explained by three important factors at the time. Number one, the then chief intelligence officer, who was also in charge of the NASA, the equivalent of uh, today's ISO, Cassandra Dumba, had already fled to Tanzania. Number two, Why nobody contacted Mwanga, who was his vast, who was his vice president, on whether he was also in plans to run away? Mwanga boasted that he could, uh, sorry, he boasted that he had come with one air ticket and that he was not ready to test life in exile again. He wished Obote goodbye. Paolo Mwanga wrongly believed that Obote was the only problem and that getting rid of him would pave way uh, for uh, the peace talks between UPC and the NRA. Future events proved that proved him uh, to the contrary. He was charged with treason, imprisoned, and later uh, died. You know, uh, before Obote's demise. Thirdly, Obote's early attempts to reconcile with Okelos, either by offering Basili the rank of a general and replacing uh, um, Smith upon a jack, had also failed. Also, the assassination plot on Basilio had been exposed by a mature woman. I think Obote's last call to Mwanga was intended to confirm that he was part of the conspiracy against him and not to call, not a call of concern. Mwanga had earlier informed UPC Buganda, had earlier formed UPC Buganda, one of the factions that tore the party into pieces. Mwanga issued 18 reasons supporting uh, and the necessity of the formation of the UPC Buganda. Remember, Amin had given 18 reasons to overthrow Obote in 1970 1 Presenting Obote eh, the same number of reasons that are mean used against him in 1971, Mwanga was indirectly informing Obote that his government had gone back to the 1971 situation and that his time was up. In order eh, to trim the wings of Paulo Mwanga, Obote transferred much of Mwanga's responsibilities to Peter Time, who was Minister of State for Defense. In order to save Obote's collapsing regime, Otai revived the Special Forces Unit uh, to counter the regular army, whose members were from Teso, or ties When the First rate demonstrated its military prowess in public through the Kampala city, they were fired at uh, by the regular army. Mwanga defended the regular attack that, that they were not aware of the procession by the Special Force Unit, whose members were clad in uniforms not known to the army. That was the cause of the attack. In a swipe, in a swipe that was intended to embarrass Mwanga, Smith, upon our attack, Upon attack, I commanded the attack on Namugongo shrines. Shrines are important monuments um, in the three religions in Uganda, the Catholics, the Protestants, and the Muslims. In this attack, soldiers raided the mosque, ransacked, and took um, the time to folk inside the mosque. This is when Reverend, Bas Reverend Basira, uh, the person uh, in charge of the shrines, was killed and left behind a pregnant wife. They ransacked the Catholic site, robbed it of all the valuables, and later Paulo Mwanga rushed at the same scene and apologized on behalf of the government. Mwanga pledged funds for rehabilitation of the three Nigeria sites, uh, a decision that Smith Opanachat did not support. He did. He said that the army will continue similar raids as long as the country's security was at stake. He compared taking charge of the operation that caused a star in the international scene uh, to Jesus, who uh, turned rob, robs uh, into wives Egypt and chased gamblers uh, from the synagogue. Achak cautioned, Achak cautioned that an insect which mixes with garbage offers itself um, as a delicacy of the scavengers. Uh, obana kyakusasaaaaaaontrary to uh, the people's perception that mwanga was a minister of defence mwanga was a minister of fundraising he vowed on behalf of the army that he would return to the shrines if a similar situation um, arose in fact a smith obana chak had joined the tanzanian back liberation war having graduated from greece where he was sent by idi amin it was not surprising that that when Obote visited Acholi land, he was humiliated to uh, he was uh, uh, humiliated to stem at the death of the Acholi soldiers. It was around this time that the Minister of Defense Paulo Mwanga went to Germany ostensibly for medical treatment. It was during uh, this visit that um, he met NRM officials, including Tunda Chief Ginger, a member of the NRM external wing. The NRM side insisted that they that any meaningful talks would be carried out when Obote had been overthrown out of power. In order from Wanga to prove that he was in charge and not Obote. Another meeting was held in Kampala where NRM uh, was uh, NRM was represented by Major Katavarua. However, all those who attended the meeting were killed except Paulo Mwanga. Mm -hmm. It was. it is alleged that the killings were masterminded by Obote's loyalists under the command of Captain Namiti, who was command who was the commanding officer of the Simba Battalion in Imbaradam. When Okello's government fell, Namiti foolishly surrendered to the NRM together with all the other senior-ranking um, army officers. She uh, was arrested uh, I think he was arrested later and died in prison. Uh, there was no way the NRA could forgive Namiti for the death of Major Kachakarua. Namiti's fate applied to the late Haji Musa Sevirumbi, who was found guilty of killing Rutama Guzi and later executed at the Luzira prisons. Secondly, um, Paulo Muanga and Lutua and the Lutuas had committed more crimes than Obote himself. Obote should only take responsibility as president and the commander-in-chief of the un of the undisciplined army that killed, raped, and robbed from the population. Museveni's army would be different from the Lutuas. More importantly, he could implement his political programs only if he was not in total only if he was in total church. Therefore, Dr. Semogere's venture into Lutua's government undermined the little support and credibility stability he enjoyed in society was still his drivers killed in cold blood and there was no uh, directive on Radio Uganda uh, to describe such a killing as uh, as, as or sudden death or unexpected death. Semogerere was roughed up by the mourners when he attended the burial of the driver as the Minister of Internal Affairs. Uh, he could not uh, do much. Even after the move of power. Mwanga, the situation did not change until the NRM, NRA took power. So when Museveni formed his government, he maintained um, all the politic, all the polit all those politicians he found serving Okello because because leaving them aside would give them a platform to criticize his government. Second, secondly, um, he was facing counter offensives from the different groups that had lost power. Thirdly, uh, he lacked enough uh, manpower because most of the fighters in Luero were ordinary peasants uh, who could not run a government. He had to uh, borrow support. His government remain, reminded me of Lenin's uh, Lenin uh, once in Russia. Lenin, like in uh, dominated his government with non-communists, but dropped them uh, one by one. Museveni deliberately avoided forming a coalition government, uh, preferring a broad-based government. The difference is that a broad-based government depends on the wishes of uh, the appointment authority and the people joining as individuals. On the other hand, a coalition emerges out of talks between the partner, partner parties and the arrangement is based on two important factors. One is the agreed minimum uh, program because these are different political entities with uh, different manifestos and ideologies. The second, particularly most important factor is that once one of the ministers, um, one of ministers' abilities are found wanting, the replacement comes from the affected political party. This is why Kenya, uh, the electoral rules requires that such arrangements are filed with the electoral commission before issuing a certificate because failure to fulfill the chibaki raila agreement led to the election violence that claimed hundreds of lives. Museveni maintained this arrangement until the country adopted multipartism. Therefore, this is sorry therefore with this individual participation when dr samogel resigned he cracked a joke and laughed alone none of his former allies including gerard sendaura his son-in-law accompanied him however i think messages uh, in the messages he did not have uh, these facts no come out hmm. hmm. the wisdom of fisherman and ah, uganda through the storm 80s Mm. aleta ekyomenti tebyayi nyo batugamba enasoma divinity tebayibuli yalibadde nene nnyo naye abawandiika balowoozanga nti ebyo abantu babimanyi they didn't know that they are writing for centuries and centuries kubanga bosoma mugundi mulimu sin by one eye badisciples abafaanaganya na leson ebe luka is a bit different why luka was not a fisherman look how was a medical doctor. This is why look at his Jesus. They are maybe going to pass him better. Was an expert. The government must include fishermen and the experts. Baba na fishermen bali tubashobora gamba luka gamba Jesus. Kale ko laba. Ti Jesus aloza yeta ye yabibonyanga. Ne lukaza an expert ye mugandi ah, ah don't come near. Amwe medical doctor bajja bikusiga. kakati ate ye jesus yakkiriza okuwabula kwa luka naye abantu bafe abasinga obungi tebagala kubawabula bo bagula buguzi abopositioni mubagule then when you, you buy your position you are killing yourself you would even encourage people in opposition to criticize you nti what type of criticism do you need hmm. is it positive criticism oba begging criticism zijemumpe sente Hmm. kati kasamukula abantu bonna in a free press a free atmosphere tosobola kati ze nina famire yange bonna bakambwe ayenkalegize mu tuchallenge me eyo famire tefa hmm. and i tell them look don't inherit my enemies bwembanze nayomba n'omusajja nga tulwanira mukazi gwe gwolwana naye you must separate okujako abagala okunzisabo temugendayo but this is small differences umanyimu mu government batamulia ku malisi they are not human nti gwe n'ogaana ekitabo kyambonye okufuluma naye nga mukazi we ali ne president yeah. ebitabo bibiri baabigaana era mbonye yampeereza ekitabo ng'agenda nanga nti kitabo ekyo nsomeramu page zino na zino asisere pumi on tv and radio and tomorrow you take iwagira head for bali you use a statement are you human kakati nyezembagambo iti politics aba yumu what does one want to achieve because nabaga nti principle ya politics eriyemu get power okapicha power consolidate it and detain it bolo control ti brazil weyasambira ngu mupira weyajanga kugolo defense nijirimisha angedayo nago nerukolu kuoluchi nerebuilding nerebuilding that's why pass kwegenda mujinonya mujinonya walabi yetebi ya buuka haba kwa zebulanda yes mm. yetebi ya buuka own goal own goal hmm. tajisanyu kila kakati it is not the intention weyomu zanyi okwe neyaba buomubuza singobuza mtu nubuza kinu wachikorotia if you, we had time to ask you I mean why did you invade Tanzania I mean invaded Tanzania at a time when his army was divided mm. musafa disi yali amukoledde kwa muwambi bamozesa ali abagobi kakati kyali saalube yali amumazi namugamba nti ajangu nkulekera abaana bange nkube bulungi pawa alube nasiriwala bamukwatemu kubo ngaatwala abaana be namusala ekitegeeza amin might have thought that by attacking tanzania am uniting my people and army the when the baganda here and what is coming back they will forget all what they have gone through teri muntu asindika pasi nfu tekakati weeriyinaokwati obote obote ye pawulo muwanga hmm. yali musajja mugezi muwanga yategeera nti obote kakomewo bamuexposing muwanga okumanya yali musajja mugezi hmm. ne betwagenda mukulonda kwakinaana obwa pulezidenti yeewa bwa pulezidenti yasigala chairman military commission nga museveni yevaisiwe oba pulezidenti wa uganda bwaliko akakiiko kabalamuzi nga chairman bwako yenna mukyonjo mwanga did not take power mm, presidential commission eh. yaliko nyamuchonjo nyamuchonjo yoweri wacha eh. ne ne umulaya mwera bide ndowa 3 ndowa 3 yes nyamuchonjo yali owa kakati echi mwanga yashijawa nabadde mbuli abantu nembaga nomba tibidandi oyo kuvadda hmm. si mwangu Eh, hmm. anti bidandi yagamba nti omubaka yesi agenda mu palamenti ya uganda afune constituencies nnya nga wesimbamu regions nnya bwe bagatta obululu obwo gweoyitamu kati gaye bidandi akimanyi hmm. nti okujjako dp ne upc be basobola okufuna obulwa obutusaire because mm. you had to have an ally actually president omulala bali bamita saulo musoke ekwaliko eh. saulo musoke polycap nyamjojo yes. Eh, neyo weri hunter wacha aha kakati mm. muwanga teyekwata power era ati eh, obapula entebe ya mukama we teyegituulamu muwanga remained chairman of the military commission era muwanga bwe yawamba gavumenti eyo eyabinayiisa abadp yaba walorensi sebalu lorensi sebalu nga yaliko minisita wa dp wa finance mu gavumenti yenkaaga eya independence bo baali bamanyi abadp tibweoyuza mbulera ya binayisa bo bebafuga nga muwangal okimanyi nti yali kyamani wa dp mu mukono kiwanuka musesi yawamuwanga seddume yente olwokuyuza mbulera ya binayisa kidonetedye bulu hmm. tumuanga mm. kakati muwanga afuna ekizibu batandika okubikalinga negundi kubanga gamba ti kasita gavumenti efuuka akazumu bamuwedde mm. kasita kibanga obusika omukazi asa abaana babajja be bonna ababe bebasigaddewo the battle enters abaana bomwatta munne kaini yali saabeeri why did kaini kiro abe why did not face any threat consider quite a threat. Why did the Hutus return against the same Hutus? Mm. Those from northern Rwanda and southern Rwanda. The Tutsis had left. Hmm. Era baganda bakugamba nti akasirikiro kalwanya minya. When you leave your house to go and dig, then the illegal occupants like lizards and the snakes and the rats. This is when they settle their scores because you're not around. So the moment the system will go to enemy, or to sound to damn you, eno eh, kati system teyina enemy e, alibwa kyekolanga olutalo kati luze munju era nti bagula bagula bbwaire bagula baani bonga balowooza nti bafuna babagula buguzi tebalinaesa zaabwe yes kakati ekyo kibi hmm. encourage a strong opposition to check government nti if you believe nti pasi bagenda gitujjaku political gundi yaffe hmm. pasi hmm. waliwo eyalibye sente nazinemeza ku simu ngaamanyi nti esimu eno esente okubeera ku simu zipopularizinga museveni ne gavumenti yaffe this is what temukundi told them temukundi nemulaba mu meeting ngaalinga mulaba ku byuma byange naabaga nti omusajja temutta mutantefe atukuba awagira omuntu omu yekka lwaki yawagira museveni yekka temukundi yabagamba by supporting museveni alone and hating you uh, is, is helping you to maintain museveni oba omuseveni bamwagala mukunde kyeyabagamba anti bobagalabobalowooza ti bajja musakulifayise nga bobasigaliwo tebasobola nabaga nti eryato eryato olowooza lwaki eryato teriina siteegi mu nyanja okukyenjinga ono hmm. okuva mu lyato muno okumuteeka mu lino ezo tiizi naye lituuka ku lubalama walabeko siteegi mu nyanja yes dasi power to transfer power from one person to another is like removing a passenger from one can to the other highly risky it doesn't matter whether the distance between the two canoes no tuliyesenda jengo balilikuba that's political power to think that the political power can be easily transferred mm. from one person to the other hmm. nga teri planned bakibasuuza kakati muwanga agenda okulaba oyita ojoko yabaletera obuzibu oyita ojoko hmm. yali mugezi yes hmm. oyita ojoko naye yayagala power yali yagala power because all of the people cannot shape future generation generation is younger people who shape the future generation Nzo mm. mkuru asuru ne mugamba yansanga naga lwachito lwacho kaje kulima mu compound. Ne mugamba ndi mu compound ze ndibo senior farm living. Eh. Abo basini wanu na sida tu bibera kubwe bakora. Ne living. Bo wasini ya photo living. Yes, an old person cannot shape the future. It should be the old people, the younger people to shape the future. But they seek, they seek advice from the older ones. Yes. Mm. Nti moyo yabasalira amagezi. Moyo yayamba kii. in 1989 mwe yaleta mulongolongo kano kubina kerusi nekakuba abanene bonna that's when cyrus jirongoke this is when lutoke this nibasangayo omudavadi nkulukemuleeta eh, kati po is rotating between who bawetangula bajira mu ekyo kyo eh, hmm. yes bwetangula mm. ye sente yazijja mu bintu ebyo yatunda embasa ya kenya japan ekyokubiri webazuula amafutawebazuula amafuta yali agamanyi nti bwegali azeeroya nagulawo ate naguzawo gavument billions eh, musoka zisuwa famiry ngaga era bano anti uhulu akibaze bubi era kati uhulu yaza ku kintu kimu uhulu atya omusajja vaisi gwa mazo kwantagonizinga okube e, eh, okumushikira mm. kati wati uhuru azidan is to make e, e, okola ngudo kuzimba masomero okola ki mm. is now investing in the opposition in the legacy mm. kino kyaganye mm. kubanga la yiru dinga bano bonna yakola ko dana bo ne bamutegeera mm. ne ruto bamutia mm. tava mu family ngaga yatunanga sheko ka anti ka kati bane kibalime okutegeera abenaale hmm. nti mm. twalibadde tuli mu party nga tuli politics for building allies mm. politics for future allies naye bamulyamweka bobanamwe nemulowooza nti bagenda kubeera bahunting dogs bammwe then you have not created the allies how many millionaires have you created ate kugambye nti abakikuyu hmm. bwe balwanagana bokka nekibalema hmm. njonjo n'alemesa muyi n'ayitawo at least baali balina muyi Mm. mweyali mugagga nga bo mweyalina sikoya mailo zettaka emitwalo abiri muetaano kiba kyabiri muetaano bagundi bawukulu sikoya mailo za satu baali bagagga bonna omugagga yakuuma emaali yammwe nti obama obama obama naye waabwe bazuulayo e kenya is an american tebamutya is an american nti kasola ba katogo akatogo bakabyenda kaba neminu jibunye byenda hmm. Eh, obama is a black but has been socialized from kogelo ite bamutia kakati mulumuba inwadiroking nemukola akazu nga temuyinayo balala ba allies mu bisinesi luddawa mupati kisibira mwammwekisibira mwammwemulwanaganamwekamnamwekaantu bajja kufa kuba teriisoluzonze manyi cost nze nyinza ogenda mudwaliro nyinza genda muitensivu kentiamwe ah, yes goloza lwaki eh, empologoma eyo giraba empologoma eyina ebintu bibiri tugende empologoma eyo giraba empologoma emalako butunuulira bugabi neraba akalamu kefu kutuwe mishindi wa testing na itegera nti ya kukalamu kwa te ina dua liru mm. e ina kutestingi na kuchini yote ina dua liru te ina kiliniki e, e mpono kwa mati ya manji ila jigoba e mpono kwa mati ina temanyi jigoba mm. kati ya ba masai ba ajiziga mbaja ni jambi ya za wenge ili kumbogo ni, ni dukau ni watema ni viti kembo kwa yabu ata batumula mabiga kati embo kati empologoma ebuuza nti bano baki ekitekit twowas tolikava eh, kyokola nti bano ababbi abajoga buli muntu bwe basanganga nze bakuba n'abawaneka obugulubatebalabangako defeatebalabangako defeat e-, gyembakuba nembawaneka obugulu nembakuba ejogo nendibamalamu nembakuba obujoojijoozi bwabwe nembakuba ejogo lyonna kubanga balinga mpologoma kasobasokinga booti olikava balwawo nga